Eh, hemos querido comenzar eh, durante este nuevo periodo eh, con una moción de un tema, como digo, que nos preocupa profundamente, como es el tema de la despoblación. se oye hablar continuamente de la despoblación, pero mm, ninguna administración, sobre todo ni la parte estatal ni la parte autonómica, toma medidas para combatirla y como digo, son datos muy preocupantes los que se están dando en nuestra provincia. Por citar alguno de ellos, decir que 50 municipios cordobeses han perdido vecinos durante las dos últimas décadas. Esta tendencia pues, se ha ido agravando a lo largo de las dos últimas décadas, a partir del 2008, cuando comenzó la crisis económica. Eh, desde este año 2008 han sido 63 los pueblos que han reducido la cifra de residentes, estamos hablando del 84% del total de los municipios de, nuestra provincia o indicar cómo el 24% de los pueblos cordobeses está en riesgo de despoblación. Eh, concretamente, a todos se nos viene a la cabeza comarcas como Los Pedroches y el Guadiato, donde hay 17 pueblos en eminente riesgo de despoblación. ¿Y cuáles son, a nuestro entender, los motivos que provocan esta despoblación? Pues, en primer lugar, como decía, ese abandono por parte de las instituciones, por parte de las administraciones autonómicas y estatal, del mundo rural. El deterioro de los transportes públicos colectivos, la pérdida de servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad o la dependencia, esa desindustrialización paulatina que ha ido soportando la provincia de Córdoba, en definitiva, bueno, pues son las causas fundamentales, a nuestro entender, como digo, de este, este grave problema. Y como siempre, eh, bueno, el, problema se agudiza muchísimo más en el mundo rural y afecta especialmente a colectivos como mujeres y jóvenes. Mujeres siguen eh, teniendo los empleos más precarios y sobre todo también en e, nuestros pueblos son sobre ellas, sobre las que recae el, papel tradicional de las cuidadora. Falta de perspectiva de futuro para nuestros jóvenes pues hacen que eh, estén obligados al exilio, más allá incluso de nuestra frontera la pérdida y no apostar por este sector primario de nuestro mundo rural, pues eh, provoca y aumenta eh, este problema. Es necesario dotar a nuestro municipio de mayores y mejores infraestructuras, aumentar también y mejorar las tecnologías existentes de los mismos para combatir este problema. En definitiva, eh, estamos convencidos de que tienen que hacer toda la administración y trabajar al unísono para provocar un cambio profundo del modelo productivo al modelo territorial. Necesitamos, ya lo hemos anunciado en muchísimas ocasiones, un plan de reindustrialización en la provincia de Córdoba que genere empleo estable y de calidad. Es necesario que los presupuestos generales, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía, pues eh, las inversiones para nuestra provincia eh, salgan de esa cola a la que nos tienen acostumbrados sistemáticamente. Eh, ejemplo de lo que digo, mucho más agudizado en la comarca de Guadiato, que sufre eh, este problema de despoblación, eh, mm, sigue reivindicando el pago de los, fondos miner, un problema que parece ser, como digo, pues las distintas administraciones están mirando para otro lado. En definitiva, mm, mm, como lo califican algunos especialistas, somos el país del regate corto, no miramos a medio y largo plazo y si cerramos, hemos ido cerrando sectores productivos industriales. Y cuando se cierran estos sectores productivos básicos, eh, bueno, pues eh, los datos y la experiencia nos dice que cuesta más de dos generaciones reactivar de nuevo esta, esta zona, este territorio. Sin industria no hay eh, solo hay su desarrollo económico, altos niveles de desempleo y de despoblación. Por tanto, nuestra moción va en el sentido de instar al Gobierno central a la firma y adopción de medidas contra la despoblación de la provincia de Córdoba a través de un urgente y necesario pacto de Estado contra la despoblación. Eh, pacto de Estado contra la despoblación que está también eh, relacionado muy directamente con el trabajo que están haciendo también nuestros compañeros y compañeras del Grupo Confederal de Unidas Podemos, el que se ha solicitado la creación de una comisión permanente no legislativa sobre dicho pacto y de las innumerables preguntas que nuestros compañeros de Izquierda Unida también están haciendo en las distintas comisiones. Y como decía, eh, una segunda eh, moción para este pleno provincial eh, que está relacionada con este comienzo de curso que para algunos, bueno, pues pretendían que fuese muy tranquilo como tal, cuando la realidad es bien, bien otra, una realidad bien distinta, más allá de esos titulares grandilocuentes que el señor consejero de Educación eh, mm, quería anunciar el curso y cuando digo, pues la realidad de nuestros pueblos, la realidad de nuestros municipios, de nuestros colegios, nuestros colegios rurales es bien distinta. Eh, la Junta de Andalucía para este curso, pues eh, ha, ha, propuesto, había propuesto suprimir 57 unidades escolares lógicamente dejando bajo mínimo las plantillas docentes y especialmente en los colegios rurales. Todo ello, pues, lo que provoca una masificación de la aula y hace que se supere la ratio establecida en la legislación, que como conocen, pues son de 25 niños y niñas por aula en infantil y primaria. Como decía, frente a ese titular grandilocuente del señor Imbroda, que anunciaba una ratio de 20 alumnos en infantil y 21 alumnos en primaria, pues la realidad es otra bien distinta. Y en municipios como Nueva Cartella y Fuente Valmera, pues han podido corroborarlo, yo diría que han tenido que sufrirlo y ha sido una vez más la presión popular, la presión y la unión de todos los sectores educativos lo que han hecho que, en este caso, la delegación de Córdoba de marcha atrás en esa forma de entender lo que debe ser una educación de calidad. Eh, se daba la paradoja que en el colegio de Nueva Cartella, pues a pesar de aumentar el número de alumnos pues disminuía eh, tres unidades educativas, manteniéndose el resto de unidades educativas también muy por encima de la ratio que mencionaba el señor consejero. Más allá de esos 25, eh, pues estamos hablando de ratios 27, 28 y 29 alumnos por clase. Por lo tanto, como digo, esperemos que de una vez por todas sea la, la Consejería de Educación, en este caso la Junta de Andalucía, que apueste por una educación de calidad y una educación eh, precisamente también para revertir lo que mencionaba anteriormente. Sin servicios públicos de calidad, pues eh, nuestros pueblos están condenados al fracaso y necesitamos eh, que sigan manteniendo, sigan viviendo, sigan manteniéndose esa llama en, nuestro, en nuestros colegios. por tanto, el sentido de nuestra proposición, de esta segunda moción, es instar a la Junta de Andalucía que se amplíe la unidad educativas y que permita realizar una nueva redistribución del alumnado sin superar los 25 niños y niñas por aula, ratio establecida, como decía, por la normativa actual.